saya nak ajak bangsa saya yang seugama dengan saya ni melihat kedudukan kita dan apa persiapan sejauh mana kita perlu serius untuk jaga iman kita dan ahli keluarga kita biasa-biasa ke serius getir getir sebab tu bunuh tentang beri tengok bunuh berapa hari lepas bapak tiri bunuh anak dia Hak tiri lah bukan anak anak hak isteri. Umur berapa anak tu? 18, 22, umur 5 tahun. Pijak, dia pijak. Gamak kan, pijak kan, pijak. Bila dia pijak tu budak tu tengok senyum kah? Sakit dan menangis dan tak boleh bernafas. Pijak sampai mati. Bulan lepas pasangan suami isteri ambil satu budak perempuan kanak-kanak wanita umur tiga tahun bunuh balik dari hutan di Langkawi yang gunung tuan-tuan naik kabel car tu subhanallah bunuh-bunuh di Malaysia berapa bulan yang lepas babysitter budak kecil bayi dia bunuh volunteer illa allazi ba'dahu syarrun minhum hatta talqaw rabbakum kata sirna anas isbiru Sabar wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kejahatan dan maksiat yang kalian tengok ini tidak akan kurang dan akan bertambah selama mana bertambah umur umat ini dia bukan kita kata ah nanti kuranglah tu kata Sidna Anas hatta talqaw rabbakum sehinggalah kalian bertemu dan menghadap Allah Tuhan kalian sami'tu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam Sidna Anas kata fakta ini Sidna Anas sebut fakta ini aku dengar sendiri daripada mulut nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sidna Anas sebut kata itu sami'tu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam ni fakta ni Dengan sebab tu Kita yang hari ini Nabi ajak Selalu saya sebut Dan kaifiat itu Sangatlah mujarab Dengan izin Allah dan kehendak Allah Untuk umat akhir zaman ni Khususnya Untuk mendepani 1001 jenis fitnah ini fitnah ni macam-macam fitnah Pekerjaan jadi fitnah Wanita jadi fitnah Harta jadi fitnah Handphone jadi fitnah TV jadi fitnah Semua fitnah Maka Nabi ajak untuk umat akhir zaman ni Bacaan 10 ayat pertama dari surah kafi Dan 10 ayat terakhir surah kafi Ni sebelum saya lupa ni Tuan-tuan ajaklah ahli keluarga pakat buat Tiap-tiap kali sebelum mula kuliah Saya didesak saya, saya mendapat desakan bukan orang Dalam hati Untuk baca surah kafi kan? Baca Tak tahu, saya, saya pun tak tahu Desakan, baca Baca, bagi umat Nabi Muhammad Pakat buat dan dia sangat mujarab kerana surah kafi tuan-tuan daripada 114 surah yang diturunkan oleh Allah surah kafi ini diturunkan khas oleh Allah untuk menjadi perisai ampuh kepada umat Nabi Muhammad daripada diserang segala jenis fitnah dan juga fitnah yang paling besar iaitu fitnah dajjal tapi kena amal dua-dua tempat dia baru kuat dia kalau tuan-tuan amal 10 ayat pertama je dia jadi macam dia jadi macam tak cukup benteng tu jadi macam separuh benteng tapi dia separuh eh. tuan-tuan gabung dengan 10 takhir dia jadi lengkap ke belakang insyaAllah ayat 1 hingga ayat 10 ayat 101 hingga ayat 110 duk dengan ahli keluarga dalam rumah pasang tuan-tuan buka lah youtube ada ada dibaca oleh ramai orang 1 hingga 10 dan 101 hingga 110 Allah SWT jaga insyaAllah dari segala fitnah yang pelbagai kemudian